la Rocha, consultora estratégica e especialista en FTMs. Seguro que máis dunha vez te preguntaches como solucionar eses problemas cotidianos que aparecen de repente que son tan complexos. Pero non te preocupes, aquí estou eu para axudarche a buscar as solucións. Todos sabemos que a auga podes encontrar facilmente nas villas das casas ou nos supermercados, Pero para asegurarnos de que a agua que vamos a utilizar para servir este vaso é de óptima calidade, o mellor é que a fagamos nosotros mismos. Veredes que esta é unha tarefa moi sinxela. Esta non, a de facer a auga. Para un vaso de auga precisarás 448 litros de hidróxeno e 224 de oxígeno. Estes ingredientes podelos atopar moi facilmente en calquer farmacia galega. Ademais, agora teñen un servicio de entrega co que podes facer a auga a ti mesmo cómodamente na túa casa. Unha vez que temos todos os ingredientes na casa, procedemos a misturalos nun recipiente. dar este paso contamos coa axuda da nosa amiga. E bombeamos os gases no recipiente. Tede cuidado coas salpicaduras, xa que a auga ten un pH de 7.0 un pouquiño por enriba do pH da nosa pel. Unha vez que temos feita a auga, procederemos a estabilizala levándoa a 278 Kelvin. Para iso precisamos dunha cámara fría. xa fai ela o traballo por nós. Para servir o noso vaso de auga, podemos escoller entre un sinfín de vasos. Isto quedará a elección de cada un de vós, segundo os vosos gustos persoais. Pero eu prefiro un un pouco máis pequeno e manexable. Unha vez que a auga xa está estabilizada, procederemos a servila no vaso. Para isto, sempre, sempre é necesario utilizar un embude. E con moito cuidado, E así temos o noso vaso de auga. Agora poderá servir a quen ti queiras. Por exemplo, eu lle dar a miña compañeira. Con amor. Thank you.